O estádio do Maracanã é o único representante brasileiro na lista dos 30 estádios de futebol mais vibrantes do mundo, feito pela revista francesa Football, na edição desta semana. A arena localizada no Rio de Janeiro ficou em décimo lugar. Quem lidera o ranking é a Bomboneira, casa do Boca Juniors, em Buenos Aires. Completam o pódio o estádio do Liverpool, Anfield Road, e o do Borussia Dortmund Signal Iduna Park. Quem grita, canta e encoraja, diz a publicação, que reconhece ser muito difícil medir as emoções das torcidas. Não foram levados em conta fatores como local, estrelas no elenco e números de títulos. Apenas a experiência de assistir a um jogo nesses estádios.